देश के तमाम टेलीविज़न उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि अब वे अपना डीटीएच यानी सेट टॉप बॉक्स बदले बगैर कंपनी बदल सकते हैं जी हाँ वर्तमान में यह व्यवस्था है कि अगर आपके पास एयरटेल का कनेक्शन है और अगर आपको टाटा स्काई में जाना है तो इसके लिए आपको एयरटेल का जो सेट टॉप बॉक्स है उसे छोड़ना पड़ेगा यानी आपको टाटा स्काई का नया सेट टॉप बॉक्स लेना पड़ेगा लेकिन अब ट्राई एक नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है उसमें यह होगा कि सेट टॉप बॉक्स वही रहेगा और कंपनी आप बदल सकते हैं उसमें सिर्फ आपको चिप नई कंपनी की मिल जाएगी और उसी का टैरिफ काम करेगा अभी यह होता था कि जो सेट टॉप बॉक्स है जिस कंपनी का है उसी कंपनी की सेवा आपको लेना होती थी अगर आप दूसरी कंपनी की लेना चाहते हैं तो उस सेट टॉप बॉक्स को बेकार कर दिया जाता था यानी वो आपके घर में बेकार पड़ा रहता था और उसके पैसे आपको जबरन लग जाते थे इस तरह से नई कंपनी का सेट टॉप बॉक्स आपको फिर से लेना पड़ता था और उसका पूरा पैसा देना पड़ता था लेकिन अब नया जो व्यवस्था ट्राई लागू करने जा रही है इसमें एक बहुत बड़ी सुविधा यह मिल जाएगी कि सेट टॉप बॉक्स का नया खर्चा अब उपभोक्ताओं को नहीं करना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा होता था यानी अगर आप एयरटेल की सर्विस ले रहे हैं और टाटा स्काई में जाना चाहते हैं तो सेट टॉप बॉक्स वही रहेगा आपको सिर्फ चिप बदलना पड़ेगी कुल मिलाकर इस तरह से अब उपभोक्ताओं के पक्ष में एक बहुत बड़ी यह मांग ट्राई द्वारा मान ली गई है कुल मिलाकर इस नई व्यवस्था का कंपनियों द्वारा विरोध किया जा रहा है लेकिन ट्राई का यह कहना है कि वह तो उपभोक्ताओं को यह सुविधा दिलाकर ही रहेगी इसे केबल या डीटीएच पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी कहा जाता है subscribe our channel and press the bell icon for more update